こんにちは、ア h i です。も m é l i e Bonjour à tous, c'est Amélie パリの手作り料理チャンネルへようこそ皆さんは食いしん坊さんですかふわふわのチョコレートだらけのレシピを見たいですか今日はダークチョコレートと少しホワイトチョコレートのムースを作りますみんな ムスを食べたいですか始めましょう卵4個、砂糖は 20g、ダークチョコレートは約5 0 g ホワイトチョコレートは 50g、ヘラー、電気ミキサー、メタルのボール、 これらの治療器具は1時間前にメタルのボールとミキサの泡立て器の部分を冷凍庫に入れてください。卵の白身と卵の黄身を分けます。 卵の白身に塩を少し入れますだんだんミキサーの速度を上げて泡立てます4分間それは終わりです これぐらいに白身がなれば OK です。別のボウルに卵の黄身を入れます。砂糖を入れます。そして混ぜます。 電子レンジでバターとチョコレートを溶かします。1、2分です。その間、ホワイトチョコレートを切りみます。 溶かしたバターとダークチョコレートをボウルに入れますそして混ぜますその後だんだん卵白のメレンゲを入れます 卵が完全に壊れないようにヘラで優しくふんわり混ぜます。 最後にホワイトチョコレートの3分の2を入れます飾り付けにホワイトチョコレートなど好きなもので飾ります 冷蔵庫に少なくとも6時間以上入れてください。一晩ならもっといいです。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 et pour les francophones. Euh, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez réussi la mousse et que vous êtes bien amusés à la faire tout comme moi. Et bah, je vous laisse me dire si vous avez aimé. Voilà, à la prochaine Salut